become a Messi, a Goma! Sentite, ma sentite questo! Oh mamma! Yeah. les carícies nostres àvies, les salines i les cales, l'amagant, les nostres platges, necessiten Avant, silenci, per favor. Canta, canta, canta, mentre fas ballant que guapa. Que bé que heu cantat, eh? Què, Xerra? M'ha agradat molt escoltar-vos. Sí. sí. Ah! Hey, què passa? Però, em vols sentir cridar? Perdona, perdona, perdona, perdona, perdona. Tu què fas feina aquí, Golfes? No, feina de, de funcionari. No, jo som en Tomeu Granera. Ah, no sones també. En Tomeu Granera, que va per tota la lloc. Sou que tu una granera i una pala. Sí, perquè... Ara xerrau, d'això. És que des que era petitet, sí. vaig per tota Mallorca, m'estava ah. que fina, Ara ho Arde, sí. la tua neta divertida. Nada, alegre. és que és superdivertit fent-ho. Molt bé, I està el fill... Eh, tomem nena. Volen que vol mostri una cosa? Ah, sí, sí. Volen que vol mostri com ho sé fer? Mira, mirau que pres, eh, pres. No, no te'n sustis. És que se el cap aquí. I se el cap... Toma! Eh, eh, eh, No, eh, cap aquí.